我想大家可以期待我们的天玑一二零零能够让明年的五 G 手机能够拥有最快速、最流畅的用户体验。明年的，明年的，刚刚，联发科宣布了两款高端五 G 移动 SOC，分别是天玑一千一和一千二。在时长接近一个小时的发布会中，至少有四十分钟都是商业伙伴和联发科进行商业互吹。我发现。 最近科技行业的产品发布会，特别喜欢拉着各种合作伙伴进行商业互吹来凑市场。而这次发布的两款天玑 SOC，则更像是中期小改款，主要更新了 CPU 中大核的配置，增加了对高像素摄像头和更高刷新率屏幕的支持，并将制程升级到了台积电的六纳米工艺。而在其他方面，比如基带、GPU、AI 处理器方面。 则与去年的天玑一千加几乎一样，我是有点看不懂今年联发科的策略。难道是想趁着高通和三星集体翻车而躺赢，还是为了拉低成本而有意为之？这次发布的天玑一千二使用了这几年在旗舰 SOC 上非常流行的一加三加四的设计。联发科声称，天玑一千二上的超大核搭载了容量翻倍的二级缓存，这意味着。 在三 G 赫兹下运行的超大核 A78 具有512 KB 的二级缓存，而其他三个运行在2.6 G 赫兹下的大核 A78 则拥有256 KB 的二级缓存。与此同时，天玑1200还拥有四个运行在二 G 赫兹的 A55 小核。联发科在发布会中声称，天玑1200的 CPU 性能相比于上代的旗舰天玑1000加提升了百分之二十二，功耗降低了百分之二十五。 而规格稍低的次旗舰天玑一千一，则是四个二点六 G 赫兹的 A 七八大核与四个二点零 G 赫兹的 A 五五小核的配置。GPU 方面，天玑一千二和一千一仍旧使用 Mali G77 MP9，与上代的一千加一模一样。而这个 GPU 的性能，无论是相比于上代骁龙八六五的 Adreno 六五零，或是三星猎户座九九零上的 Mali G77 MP 十一，都没有任何优势。 即使通过台积电的六纳米工艺获得更高的运行频率，也很难能在 GPU 部分超越三星刚刚发布不久的次旗舰 SOC 猎户座幺零八零。我实在是不能理解，为什么联发科在 GPU 部分不升级为十核或者十一核？难道是为了节省研发经费？至于被各个媒体吹捧的光线追踪功能，则是依靠软件实现的，并非是硬件特性。据悉。 腾讯的《王者荣耀》游戏可能会对天玑 SOC 进行特殊的光线追踪优化。在 SP 上，天玑一千一和一千二进行了少许升级，其中一千二支持最大单颗两亿像素的摄像头，而一千一则支持最大单颗一亿八百万像素的摄像头。而对于多摄像头的支持，相比于上代则维持不变。在对高刷新率屏幕的支持方面，天玑一千二在 FHD 加分辨率下。 提供了最高一百六十八赫兹的刷新率，相比于上代的一百四十四赫兹，升级显得有些敷衍。在 AI 处理芯片上，这次发布的两款 SoC 都搭载了六核的 AI 处理器，规格上似乎与上代的旗舰一模一样。而天玑一千二的 AI 性能提升，很有可能是通过拉高频率来实现的，也就是说，天玑一千二的 AI 芯片就是天玑一千加的马甲。内存上。 这次发布的两款 SOC 仅支持 LPDDR4 叉二幺三三兆赫兹内存，在三星和高通都跑步投入 LPDDR 五怀抱的二零二一年，仍旧不增加对 LPDDR 五内存的支持，实在是让我有点摸不着头脑。大概是为了节省研发经费而做的取舍吧。而在五 G 通讯方面，这次发布的两款 SOC 仍旧不支持毫米波五 G。综合来看。 这次联发科发布的两款 SOC 在设计上非常保守，相对于上代的天玑千加来说，升级十分有限，甚至可以说是非常的敷衍。既没有像三星、高通那样在处理器部分引入 Cortex X1 大核，也没有增加 GPU 的核心。总体而言，这次发布的两款产品有点让我提不起兴趣。不过，在旗舰 SOC 可能集体翻车的今天， 天玑一千二和一千一这种相对偷懒的设计，或许可以在散热和性能之间取得一个平衡。而正是这种小修小补的升级，大大降低了这两颗 SOC 的研发成本，说不定可以靠低价抢占不少次旗舰和中高端市场。如果软件开发商们可以针对天玑进行优化的话，那么重现当年满城尽是山寨机的辉煌，也指日可待了。 那么，这期视频就到这里了。如果您觉得本期视频还有点意思，欢迎在视频下方留言参与讨论。如果您喜欢我频道的其他视频，也不要忘了按下订阅按钮。我是小夫，我们下期再见。